Բարև ձեզ։ Database-ները օգտագործում են ինդեքսները, որպեսզի ավելի արագ աշխատացնեն query-ները։ Բայց ինչ են ինդեքսները։ Ինչպես է database-ը օգտագործում ինդեքսերին եւ ինչպես մենք այս ամենը հասկանալով կարող ենք ավելի օպտիմալ ձևով օգտագործենք database-ներին։ Այդ ամենի մասին մենք խոսենք այսօր։ Որ հասկանանք ինդեքսները ինչպես է օգտագործում database-ը, եկեք մեզ դնենք database-ի տեղը, okay, that's what մենք հիմա database-ենք։ Մի հատ կլիենտ է գալիս ու մեզ տալիս է մի հատ մեծ ցանկ քաղաքների մասին, քաղաքների անունները, քանի հոգի են դեղ ապրում եւ իրենց բանայինները, հա, քիերը։ Առաջին հերթին մենք պետք է հիշենք այս ամենը, նենց որ ինչ ենք անում, բացում ենք մի հատ տետր եւ սկսում ենք արտագրել։ Առաջին edge-ից սկսած մենք տող առ տող արտագրում ենք, երբ որ մակերեսը սպառվում է որևէ edge-ի, անցնում ենք հաջորդ edge-ին։ Ու սենց edge առ edge, տող առ տող մենք այդ ամենը արտագրում ենք, որ չմոռանանք։ Հետո կլիենտը գալիս է մեզ ու հանձնում է մի հատ sense query որը ասում է, հնչում եմ ընտրիր ամեն ինչ այդ ցանկից, հա, այդ քաղաքների ցանկից, որտեղ որ ID-ն հավասար է 126։ Ինչպես գտնենք այս ինֆորմացիան մեր տետրի մեջ։ Ամենապրիմիտիվ, ամենապարզ վարիանտը այն է, որ մենք բացում ենք առաջին edge-ը եւ տող արտող կարդում ենք, ասում ենք չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, չէ, չէ Okay, հետո հաջորդ հաջորդ edge-ը, չէ, չէ, ուսենց չէ, չէ, չէ, scan ենք անում, կարդում ենք տող արտող, scan ենք անում, հա։ Տող արտող կարդում ենք, կարդում ենք, մինչև գտնում ենք մեր այն ինչ որ մենք ման ենք գալիս, հա, այն տողը, որը ունի ID 126։ Բայց դե parza դա այդքան է օպտիմալ չէ։ Իսկ ինչպես կարող ենք դա մի քիչ արագացնենք։ Դե ուրեմն մենք գիտակցում ենք, որ մի րոպե ID-ները սորտավորված են, իրանք ունեն հերթականություն նենց որ մենք միգուցե ոչ թե ամեն edge-ը պետքա scan անենք, կարդանք, այլ կարող ենք անենք հետեւյալը, առաջին edge-ից սկսենք եւ ընդհանրապես ստուգենք ոնց որ այդ առաջին edge-ի առաջին տվյալը ինչ ID ունի։ Եթե այն ID-ն, որ մենք ման ենք գալիս ճանից մեծ է, մենք թերթում ենք, անցնում ենք հաջորդ edge-ին։ Ու դա հենց edge առ edge գնում ենք առաջ եթե մենք անցնում ենք, եթե հանգարց ստանում ենք ինչ-որ թիվ, որը ավելի մեծ է 126, գիտենք, որ նախորդ էջի վրա է ու այդ նախորդ էջը արդեն սկեն ենք անում, որ գտնենք ու ստանանք մեր պատասխանը։ Տենց անում ենք, կամ եթե հասնում ենք միջև վերջին էջը ու միջև այդ ոչ մի բան չենք գտել, գիտենք, որ այդ էջի վրա է։ Կամ այդ էջն էլ կարդում ենք, հասկանում ենք, որ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Այսինքն այդ ժամանակ մենք ստուգում ենք ոչ թե ամեն էջն ենք կարդում, այլ կարդում ենք ամեն էջի առաջին տվյալը, Բայց ամենավերջում, երբ որ արդեն գտնում եք մոտավորապես այն երկու edge-ի մեջտեղը, որ ինքը կլինի, այդ ժամանակ արդեն այդ edge-ի տվյալները բոլորը կարդում ենք, որ գտնենք մեր պատասխանը։ Դա մի քիչ ավելի լավ է, okay։ Դա այսինքն եթե կարելի ասել, որ խնդիրը այդ բaragայում, այդ օրինակում edge-երի քանակն է, հա, մեր ոնց որ տետրի հաստությունն է, ամենավատ վարիանտում մենք պետք է թերթենք բոլոր edge-երով, հա, եթե edge-երի քանակը n է, մեր ոչ որ այս ալգորիթմը, այս մոտեցումը կաշխատի n ժամանակում, n քայլերից հետո մենք կստանանք մեր պատասխանը, այսինքն մենք կթերթենք բոլոր edge-երով եւ ամենավերջին edge-ում կգտնենք մեր պատասխանը, ամենավատ վարիանտում։ Ինչպես կարող ենք դա մի քիչ էլ արագացնենք։ Դե միգուցե քանս թե մի-մի edge թերթենք, մենք կարող ենք 2-2 edge թերթենք։ Այսինքն 2 edge ենք թերթում, ստուգում ենք, անցել ենք թե չէ։ Եթե չենք անցել, եւս 2 երուտ ենք անցնում են։ Եթե զգում ենք, որ երկու էջ թերթեցինք ու անցել ենք, օքեյ, մի քիչ հետ ենք գնում ու ստուգում ենք։ Բայց այդ մի քիչ հետ գնալու ստուգելը շատ մեծ տարբերություն չի, հա, այդ շատ կարևոր մեծ ժամանակ չի։ Ուղղակի մի կամ երկու եւս էջ ենք ստուգում դրանից հետո։ Դենց որ օքեյ է։ Դենց որ ընդհանուրապես կարելի ասել, որ մեր ժամանակը ոնց որ կիսեցինք, եթե երկու-երկու էջով գնանք։ Դենց որ այդ պարագայում մեր քայլերի քանակը կարելի ասել կլինի n բաժանած 2 հա, որտեղ երկու անգամ ավելի արագ է ստացվում այս մոտեցումը։ Բայց մենք կարող ենք անենք նույնիսկ ավելի խելացի բան։ Կարող ենք հենց թե սկզբից սկսենք ու սենց մի-մի edge կամ երկու-երկու edge անցնենք, մենք կարող ենք դրա տեղը մեր տետրը բացենք մեջտերից։ Ու ստուգենք մի րոպե։ Հիմիկվա այս բանը տվյալը ո՞նց է ավելի մեծ է, քան այն տվյալը, որ մենք ման են գալիս, թե ավելի փոքր։ Եթե ավելի մեծ է, մենք գիտենք, որ մեր տվյալը գրքի ցախ կողմի մեջ է, չէ՞, այն ցախ մասի մասի վրա է։ Դենց որ մենք կարող ենք լրիվ անհամարենք այս ամբողջ կեսը գրքի եւ կենտրոնանանք այս կեսի վրա։ Այդ կեսն էլ նույնպես կեսից բացում ենք եւ նույնպես ստուգում ենք հիմիկվա այդ edge-ի վրայի առաջին տվյալը։ Ավելի մեծ է, քան թե ավելի փոքր է սրան։ Եթե ավելի մեծ է, գիտենք որ ցախ կողմինի վրա է, եթե ավելի փոքր է, գիտենք աջ կողմինի վրա է։ Ու սենց անընդհատ գիրքը բացելով մենք ստանում ենք մեր պատասխանը։ Շա շատ նման է, երբ որ դուք օրինակ բարերանում խոսք եք ման գալիս, հա, բարանը դուք բացում եք մեջտեղից, տեսնում եք մի րոպե A B G D D D D մոտավորապես այս տարը որտեղ է, հա, հա, ու ըստ դրան որոշում եք ինքը ցախ կոմից է հա, թե աջ կոմից։ Նույն բանը ուղղակի թվերով եք այս օրինակում անում։ Պատկերացեցիք, դա կոչվում է binary search։ Եվ binary search-ը աշխատում է logarithmic ժամանակով։ Եթե մենք, այսինքն, n-ը ընդհանուր բանը քանակը, հա, մեր խնդրեմի, հա, ընդհանուր edge-երի քանակը, սա կաշխատի աշխատի log n ժամանակում։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է այս մոտեցումով, եթե նույնիսկ մեր տետրը լիներ երկու անգամ ավելի հաստ, այսինքն մեր տվյալների քանակը լիներ երկու անգամ ավելի մեծ, մենք մեզ պետք կլիներ անել ընդհանրապես եւս մեկ հատ քայլ, Ինչի, որովհետև մենք առաջին քայլից արդեն կիսում ենք մեր խնդրեմը երկու մասի ու վերջ, այս այս կեսը այլևս պետք չի, կենտրոնանում ենք այս կեսի վրա, ու անընդհատ կիսելով մեր խնդիրը, մենք վերջում հասնում ենք n, ուրեմն n edge-ին, որտեղ որ կա ID 126։ Այս ամենը նշանակում է, որ եթե մենք ունենք սորտավորված ցուցակ, այդ սորտավորված ցուցակի մեջ գտնել ինչ որ մի տվյալ, մենք կարող ենք անենք լոգարիթմիկ ժամանակում այսինքն բավականին արագ, որը շատ լավ է։ Հենց որ problem չկա, մենք այս query-ին կարող ենք աշխատացնել logarithmic ժամանակում եւ շատ շուտ տանք պատասխանը մեր կլիենտին։ Շատ լավ է։ Հիմա նայեք ստեղ։ Կլիենտը հետո վերադառնում է, ասում է, գիտես ինչ, ես ինձ մի հատ քաղաքի տվյալներն են պետք, բայց ID-ն չեմ հիշում։ Բայց ես հիշում եմ, որ իր անունը Երևան է։ Կտաս ինձ իր ինֆորմացիան։ Այստեղ մենք ունենք problem որովհետև մեր ցուցակը սորտավորված է ID-ով, ոչ թե անունով։ Նենց որ մենք ոնց գտնենք Երևան հիմա։ Միակ վարիանտը նա է, որ մենք էլի անենք scan, այսինքն կարդանք ամեն տողը, ամեն edge-ի։ Տող առ տող պետք է քայլենք, ստուգենք, ասենք չէ, չէ, չէ, չէ, միջև գտնենք այն տվյալը։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ երբ որ մենք գտնենք տվյալը, որի որը ունի name Երևան, մենք 100% չենք կարող ասենք, որ մենակ մի տող կա, ում անունը Երևան է, որովհետև ոչ միտեղ նշված չի, որ քաղաքի անունները չեն կարող կրկնվեն։ Իրականում կարող են, չէ՞։ Դենց որ հերիք չի, որ մենք տող արտող պետք է քայլենք, մենք պետք է մեր ամբողջ ցուցակով անցնենք սկզբից միջև վերջ տող արտող, որպեսի համոզվենք, որ մենք հավաքել ենք բոլոր քաղաքները, որոնց անունները Երևան են։ Սա կոչվում է full table scan այսինքն մենք ամբողջ table-ը, ամբողջ ցուցակը տող արտող կարդում ենք, որը բնականաբար կտևի շատ երկար ժամանակ։ Մանավանդ իհարկե, եթե մենք ունենանք շատ մեծ ցուցակ, մեծ table։ Ոնց կարող ենք սա արագացնենք։ Կարող ենք անենք հետևյալը։ Ուրեմն նախորոք միջև ստանալը այս query-ն, մենք կարող ենք ստեղծենք եւս մեկ հատ ցուցակ։ Որտեւ որ մենք ուրեմն կգրանցենք բոլոր անունները քաղաքների, այսինքն այս ինֆորմացիան ուսումնասիրել մենք կգրանցենք բոլոր անունները քաղաքների եւ կգրենք իրենց կողքը հավապատասխան edge-երը, որտեղ որ իրանք կան, հա? Այսինքն, եթե ինչ որ անունով քաղաք գտնվում է մի քանի edge-ի վրա, այդ բոլոր edge-երը իր անունի կողքը կգրանցենք։ Okay? Ու սա է շատ կարևոր, որ այդ անունները մենք պահում ենք սորտավորված։ Այսինքն հերթականությունը պահում ենք անուններով, քանի որ սա առանձին ցանկ է, okay, որը ընդամենը ունի անունները եւ իրենց համապատասխան edge-երը։ Հետո, երբ որ մենք ստանում ենք այս query-ին, արդեն պատասխանը ստանալը բավական հեշտ է, որովհետեւ մենք հիմա Երևանը կարող ենք գտնենք այս ցանկի մեջ binary search անելով, այսինքն logarithmic ժամանակով։ Դրանից հետո ամիջապես ստանում ենք այն edge-երը, որի վրա գրանցված է Երևանի տվյալները, ամիջապես բացում ենք այդ edge-երը եւ կարդում ենք ինֆորմացիան, վերադարձնում ենք։ Այսինքն ընդհանուրապես, երբ որ մենք ունենում ենք եւս այս կողքի ցուցակը, այս երկրորդական ցուցակը, կարելի ասել, դա մեզ օգնում է ուրեմն գտնել քաղաքների անուններով լոգարիթմիկ ժամանակում։ Այ այս ցուցակը ինդեքս է։ Ավելի կոնկրետ, սա ինդեքս է name սյունի վրա։ Եթե օգտագործում եք relational database, index ստեղծելը շատ հեշտ է։ SQL լեզվով մենք գրում ենք create index, ստեղծում ենք նոր index, տալիս ենք որևէ անուն, զուտ որ հիշենք index-ի անունը, on, ինչի վրա ենք ստեղծում այդ index-ը, դե այս ցուցակի վրա, հա, քաղաքների name սյունի համար։ Okay? ու խնդրեմ ինքը կստեղծի հենց այն ինդեքսը, որը մենք նկարագրեցինք այս օրինակում։ Եթե մենք ուզում ենք ջնջեք ինդեքսը, կգրենք drop index, կտանք են անունը, որ մենք նշել էինք նախորդ query-ում, on եւ ասում ենք, որ ուրեմն որ ցանկի վրա էր, հա, ինքը ստեղծված այս այս օրինակում քաղաքների table-ի վրա։ Եկեք ուսումնասիրենք MySQL-ը որպես մի օրինակ, թե ինչպես կարելի է indexing-ը օգտագործել։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ կարող ենք աշխատացնենք այս ամենա առաջին query-ն, այն ինչ որ մեր օրինակում տրված էր մեզ, չէ, գտիր ամեն տվյալը, ում ID-ն 126 է։ Սա եթե աշխատացնենք, մենք կստանանք պատասխանը, որի միջալոց հենց Երևանը։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք, եւ սա ոչ միայն MySQL-ի մեջ է, ուրիշ database-ներն էլ ունեն այս բանը, որ կարելի է գրել explain, հետո նոր այդ query-ն։ Explain նշանակում է բացատրիր, okay? Այսինքն մենք ստանում ենք բացատրություն, թե query-ն ինչպես է աշխատում։ Եթե սա աշխատացնենք, մենք ստանում ենք այս ինֆորմացիան, եկեք ուսումնասիրենք այս type սյունը, սա է կարևոր։ Ուրեմն ստեղ կա const։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ինքը, ուրեմն նայեք ինչ արեց տակից։ Ինքը, ուրեմն binary search-ով logarithmic ժամանակում կթավ այդ այս բանալի բանալի արժեքը, հա, երևի ինչ որ ինդեքսի մեջ, Եվ գիտակցելով, որ ուրեմն ID-ները չեն կրկնվում, քանի որ ինքը primary key է, հա, իսկ primary key-ները երբեք չեն կրկնվում, ինքը անմիջապես գնաց, ստացավ արժեքը եւ վերադասվեց։ Okay։ Եթե դուք sense sense բան ստանաք ձեր explain-ում type const, դա իդեալական է։ Դա նշանակում է, որ ձեր coin շատ արագ է աշխատում, ապրեք։ Okay, շատ արագ query եք գրել։ Շատ լավ է։ Իսկ հիմա եկեք աշխատացնենք այն մյուս query-ին այն որտեղ որ մենք ընտրում էինք անունով, հա, այսինքն գրենք ստեղ name, որտեղ որ name հավասար է Երևան։ Եվ եկեք այս query-ն explain ենք անում, հա, ուզում ենք բացատրություն ստանք այս query-ի։ Նայեք type-ի տակ ինչ է գրված։ all։ Սա ամենավատ բանն է, որ դու կարող եք տեսնել։ Եթե դուք տեսնեք type all, դա նշանակում է, որ ձեր query-ն full table scan-ը արել։ Այսինքն բոլոր տողերը հատ-հատ ուսումնասիրելը կարդացելը, որպեսի վերադացնի արդյունքը։ Դա շատ վատ է։ Եվ եթե տենց բան եք տեսնում, հաստատ կարելի է սա ավելի արագացնել։ Ինչպես օգտագործելով ինդեքսներ։ Ուրեմն մենք կստեղծենք index, էլի create index, ինչ որ անուն ենք տալիս, ինչի վրա, այս ուրեմն table-ի վրա, հա, այս column-ի վրա, name-ի վրա։ Okay, հիմա ստեղծվեց մեր index-ը։ Իսկ հիմա եթե էլի այն այս query-ն explain անենք, որտեղ որ անունով ենք գտնում հայ Երևանում, եթե դա աշխատացնենք, հիմա type-ը այլևս all չի, հիմա ref-ա։ Ref ինչ է նշանակում։ Նշանակում է էլի ինքը տակից logarithmic ժամանակում binary search-ով գտավ առաջին տեղը, որտեղից ինքը պետքա սկսի, եւ այդտեղից ինքը արդեն մի քիչ scan արել, okay? Այսինքն էլի ինքը ֆանտաստիկ արագ է աշխատում եւ եթե տես բան եք տեսնում, նշանակում է ձեր ինդեքսը աշխատում է եւ ապրեք ձեր քուային բավականին արագ է։ Պետք է զգուշ լինենք, երբ օգտագործում ենք ֆունկցիաները where block-ի մեջ։ Ինչ նկատի ունենք ֆունկցիաներ։ Դե բարձում է SQL-ի մեջ կան տարբեր ֆունկցիաներ, որ մենք կարող ենք օգտագործենք։ Որպես օրինակ, եկեք ուսումնասիրենք այս query-ն։ Այս query-ն ինչ ասում, ասում է ընտրիր ամեն ինչ տես ցուցակից, որտեղ որ Եվ կա substring ֆունկցիան, որը վերցնում է n սյունը, հա, որ, որի վրա ինքը գործողություն անելու է, um, երկուսը դա ինդեքսն է, որից ինքը սկսում է, գիտակցեք, որ չգիտեմ ինչի է, այս substring-ը ինդեքսը սկսում է 1-ից, ոչ թե 0-ից։ Այդ ես էլ էի շփոթվել, ինքը 1-ից է սկսում, նենց որ սա ոնց որ 2 նշանակում է այս երկրորդ ինդեքսից սկսում ենք եւ կարդում ենք 2 տառ։ Եվ այդ ամենի արդյունքը համեմատում ենք error-ով, er text-ով, հա, եթե դա աշխատացնենք, մենք կստանանք միած sense ցուցակ։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստեղ 83-րդը, թե 4-րդը Երևանն է, որտեվ <coughs> YER եւ այլն եւ այլն, հա։ Ամ բայց հիմա եկեք explain անենք, հա, այս այս query-ն, հենց որ եկեք sense բան անենք, ուրեմն առաջինը դիմացը իր գրենք explain, explain եւ սա աշխատացնենք եւ տեսեք type all հմ Հիմա կասեք մի րոպե, բայց մենք ունեինք index name-ի վրա։ Այդ ոնց է, որ ինքը all, այսինքն full scan արել։ Բա index-ը ինչ եղավ։ Հիմա նայեք խնդիրը ինչու՞մ է, որ SQL database-ը չի կարող ենթադրի ձեր ֆունկցիայի արդյունքը ինչ է լինելու կարող է ընդունում է name, որի IO ինդեքսավորված է, բայց ստանում եք հետ ինչ որ լրիվ ուրիշ պատասխան այդ ֆունկցիայից։ Ասենք կարող է ֆունկցիան թիվա վերադարձնում, կամ ինչ որ ինչ ասես կարող է ֆունկցիան վերադարձնի։ Եվ ինքը չգիտի, որ ինչու ինքը վերադարձնում է name-ն է, որտեղ name-ը չի իրականում, ինչ որ տեքստ է, չէ՞, կա տեքստի կտորը։ Իսկ այդ կտորը ER-ը օրինակ չի ինդեքսավորված, դες բան չկա, չկա ER ինդեքսի մեջ, կա Երևան, չէ՞ հետևաբար ինքը չի կարող օգտագործել ինդեքսը, նենց որ ինքը կանի full table scan, որը շատ վատ բան է։ Այսինքն ձեր query-ն այս բaragայում կաշխատի բավականին դանդաղ։ Նենց որ շատ զգուշ եղեք, երբ օգտագործում եք ֆունկցիաները where block-ի մեջ։ Մենք տեսանք, որ ինդեքսները հարմարման են, որովհետև հնարավորություն են տալիս օգնել database-ին աշխատել ավելի արագ, ավելի ճիշտ, query-ները աշխատացնել ավելի արագ, հենց որ դա շատ լավ բան է։ Բայց ինդեքսները անվճար չեն։ Նախ եւ առաջ այդ ցուցակը, որ մենք ունենք ինդեքսի, որը սորտավորված է, պետք է անընդհատ փոխել։ Ինչի՞, դե որովհետեւ database-ն է փոխվում, չէ՞։ Այսինքն ամեն անգամ կլիենտը օրինակ update-ը անում կամ insert-ը անում մեր database-ի մեջ, ինչ որ մեր մեր ցուցակների մեջ, մեզ պետքա այդ ինդեքսը թարմացնել, որը իհարկե ավելորդ բեռ է այսինքն ամեն անգամ մենք գրում ենք մեր table-ի մեջ, մենք պետք է նաև սա թարմացնենք։ Այսինքն գրելը, ընդհանուր գրելու transaction-ը, հա, ընդհանուր տևում է ավելի երկար ժամանակ։ Այսինքն մենք ստեղ շահում ենք նրանով, որ index ունենք ու ավելի արագ ենք կարողանում կարդանք, բայց գրելը լինում է ավելի դանդաղ։ Ինչ որ պետք է գիտակցել դա։ Երկրորդը ինդեքսը դե միտեղ պետք է գրվի, չէ՞, ինքն էլա ցուցակ։ Պետք է միտեղ պահվի, այսինքն իր հետ իր համար պետք է հիշողություն հիշողությունն էլ է ինչ որ բան, չէ, որը պետքա մեր համակարգը ունենա, այդ պետքա հատկացնի այդ այդ հատվածը հիշողության։ Իսկ հիշողությունը անվերջ չէ, այնց որ դա էլ է ոնց որ ծախս մեր ընդհանուր համակարգի վրա։ Դրա համար իմիջիալոց automatic ոչ մի database չի ինդեքսավորում ամեն ինչ, որտեղ ինդեքսները թանկ են, այլ թողում է այդ բեռը մեր վրա, այսինքն database օգտագործողների վրա, որպեսի մենք, քանի որ մենք գիտենք ինչ query-ներ ենք հանձնելու եւ մենք գիտենք where-ում ինչ սյուների վրա ենք, ինչ սյուներն ենք մենք օգտագործելու, որպեսի ֆիլտրացնենք ինֆորմացիան, այդ ամենը գիտակցելով մենք իրեն ասում ենք կոնկրետ որ սյուները ինդեքսավորել։ Կարևոր է իմանալ, որ միակ սյունը, որ automatic database-ները հիմնականում ինդեքսավորում են, դա primary key-ն է, հա, այն բանալին է, դա հիմնականում արդեն ինդեքսավորված է, դա պետք չի ինդեքսավորել, բայց մնացած սյուները արդեն բեռը մեր վրա է, եթե մենք ուզում ենք նրանց ինդեքսավորենք, պետք է կոնկրետ ասենք database-ին, խնդրում եմ ինդեքսը ստեղծիր։ Կամ բան, հույսով եմ այս ամենը པարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ